notre vie ensemble. Et puis un beau jour, la chance a tourné. On finira par la partie ensemble. Et chacun s'en va, seul de son côté. Bravo, tu as gagné j'ai tout perdu. On s'est tellement aimé, on ne s'aime plus. J'étais sûre de moi, je vivais tranquille. Et ta main dans ma main, je croisais les doigts. Et faisait pas peur. partenaire que tu as choisi pour me remplacer. En amour, la loi, c'est comme à la guerre, le plus fort des deux reste le dernier. Et notre amour notre vie ensemble. Et puis un beau jour, Ta chance a tourné. On ne finira pas la partie ensemble. Et chacun s'en va, seul de son côté.